doğru bir bir. Oyun Aa, dostlar. I like to olmasa diyeceğim ki ayağını yıkayacak durumun yok. Suyumuz var ama hala. Suyu kullanınca söylüyorsun. Niye bu suyu kadar Kayra. Lambanı yak bir. El salla. Guten Nacht babysi. İyi geceler. İyi geceler Hadi bakalım Efe sen de çık. Su içecektim. Suyunu iç o zaman. Su nerede? Su bak orada var. Alo. Mineral vası var. Su dolapta var. Ee, aldı onunla beraber gidiyor. Sen de lambanı aç Efe. Açarım babaya. Ya. Ayzo. Perdeni kapat. Gute Nacht. O düz çekmişiz. Hı? Düz çekmişim neyse. <coughs> Arzu. Gute Nacht. Gute Nacht babysi. Ben de geliyorum. Hazır. Dıp dıp dıp dıp. Hayra. Dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp. Dıp dıp. Efe abi. Yavuz kahvaltı hazır. Okay. E kahvaltıya buyurun. Ne